Nes i'n fwynhau y diwrnod allan yn y parc fem, roedd o'n llawer o hwyl cyfrid o holl anifeiliaid fel swn i. Diolch, mam a dad. Dwi wedi bod yn dysgu am castell yn yr ysgol a trip nath ni castell cynafon greit, diolch nain a saib. Diolch am fynd â fi i'r Steddfod Genedlaethol yr Iddileni. Ges i brofiad gwych o'r gysadlu. Dwi'n hoffi gwyau ysgol am fy mod i cael mynd i lefydd newydd sy'n llawer o hwyl a dysgu am lot o bethau newydd hefo fy teulu. Diolch mam.